यो चाहिँ बाख्रा सम्बन्धीको होइन दुध जन्य सम्बन्धीको विषयसँगलाई नै सोध्नु पर्ला मैले त प्र्याक्टिकल नलेज लिएकै नै त हो त तपाईँ अनुभव हजुर ल ठिक त्यो एउटा पक्ष अब अर्को पक्ष अघि तपाईँले कुरा गर्दाखेरि मैले सुरुमा बन्दीको एउटा बाख्रा ल्याएँ पछि यहाँ यहाँको फार्मबाट पनि ल्याएँ भन्नुभयो हजुर अनि उहाँहरू पनि तपाईँलाई हाम्रो चाहिँ पार्टनर हो भन्नुहुँदो रहेछ साझेदारको रूपमा काम गरिरहनु भएको छ भन्नुहुँदो हजुर होइन यो प्राइभेट नभइकन सहकारी नै थियो तर नेपालीहरूमा सहकार्य गर्न जान्दैन रहेछ जान्दैन रहेछ छोटकर्मी हो भन्नुपर्दाखेरि होइन सिप ल्याउने एकजना सबै गर्ने एकजना अनिखेरि कोही मान्छेको अन्डरमा रहेर बसे बसेर त काम गर्न सक्दैन नि गाह्रो हुन्छ नि अनिखेरि जग्गा दिने म सहकारीको नाममा पैसै न नलिकन नि शुल्क अनि कहिलेकाहीँ त आगो लगाइदिन्छु पनि भयो भनेको थियो <laughs> आगो लगाइदिनुहोस् तर मसँग जुन नलेज छ मसँग जुन सिप छ नि त्यो सिपलाई चाहिँ कसरी आगो लगाउनुहुन्छ यसै गरी चलिरहेको छ सर यो सहकारी नै हो तर अहिले यो कति वर्ष भयो तिन वर्ष कि चार वर्षसम्म रहनुभयो उन्साठी साठीबाट त्यस पछाडि चाहिँ यो आफैले व्यक्तिगत रूपमा चलाइरहेको के के तपाईँले सुविधा पाउनु भएको छ त उहाँहरूबाट यसो साझेदारी भनेपछि दुई खालको भयो नि तपाईँले सरकारलाई दिनुपर्ने सरकारले पनि तपाईँले दिनुपर्ने सरकारको कुरा गरेको होइन मैले गाउँलेको कुरा गरेको होइन मैले भनेको त्यो च्याप्टर मैले बिर्सेँ अब सहकारीसँग तपाईँको उहाँहरूले तपाईँले सपोर्ट गरेर घर बिस्तारो हट्दै जानुभयो तपाईँ अहिले सिङ्गल भागिरहनु हजुर मैले यति बुझेँ हजुर अब फार्मसँग तपाईँको सहकार्य भएपछि फार्मले तपाईँलाई के के सपोर्ट गरेको छ तपाईँले फार्मलाई चाहिँ के के सपोर्ट गर्नुभएको अब मैले फार्मलाई सपोर्ट भनेको मसँग भएको अनुभूतिहरू सेयरिङ गर्ने हो मलाई मात्र नभइकन हरेक मान्छेलाई यो फार्मको डेभलप होस् भनेर मैले गत साल पनि दुई वर्ष अगाडि यो सल्लाहको रुखहरू चाहिँ राख्नु भएन भयो भन्ने कुरा राखेको थिएँ उहाँहरूले स्वीकार्नुभयो अनिखेरि वन कार्यालयसँग कन्ट्याक्ट गरेर सम्पर्क गरेर अहिले ती सबै रुख मास्ने काम भएको छ अब त्यो रुख त मासियो अर्को रुख चाहिँ फेरि पनि रोप रोप्नु पऱ्यो भन्ने मैले सल्लाह दिएको छु अब फार्मबाट मैले ठुलो एउटा फार्म नै हो फार्मबाट ठुलो अपेक्षा राख्नुभन्दा पनि एउटा रिलेसनसिप जस्तो होइन फार्म र मेरो ज्यादै घनिष्ठता पनि छ म अलिकति केही कमी कमजोरी भयो भनेदेखि हाकिमहरू जे जे भए पनि म प्याक्टै लाएर भनिदिन्छु मेरो बोल्ने त्यो स्वभाव पनि होला त्यस कारणले अहिले अब मलाई फ्रिज ल्याउनेदेखि लिएर यो घाँस काट्ने मेसिनहरूको रूपमा चाहिँ सपोर्ट गरिरहनु भएको छ फेरि पनि मैले जुन कुरो युरोपमा सिकेको थिएँ यो फ्रिजमा चिज राख्ने कामै होइन यो त बाध्यता मलाई चिज यदि वास्तविक वास्तविक चिज स्टोर गर्ने हो भनेदेखि एउटा चौबिस डिग्रीको सेल्सियस भएको रुम चाहिन्छ कोल्ड रुम जस्तो त्यो रुम चौबिस डिग्री एउटा नौ दस डिग्री एउटा छ सात डिग्री अब यो फ्रिजले त त्यो मेन्टेन त गर्न सक्दैन अनि फेरि यो फार्मले पनि हाकिम अहिले हिँडै होइसिन्छ फार्मको एउटा हाकिमले त्यो सबै प्रोभाइड गर्ने कुरो पनि सकिँदैन हेर्नुहोस् होइन अनिखेरि अर्को कुरो भयो भनेको यस्तो टुरिज्म र यो उद्योग गर्ने ठाउँमा बत्ती त कन्टिन्युज हुनु पऱ्यो नि पऱ्यो पऱ्यो नि सर इलेक्ट्रिक बिनाको त हामी काम गर्न सक्दैनौँ अनि फेरि किन्नको लागि कति पैसा लाग्छ भन्छुस् उत्पादन अनुसारको उत्पादन अनुसारको लगानी गऱ्यो भने मात्र बेनिफिट पाउने हो उत्पादन चाहिँ महिनाको तिन लाख दुई लाख लगानी चाहिँ चार लाख भयो भनेदेखि त्यो उद्यमीहरू कहिले फस्टाउनु सक्ला वार्षिक तपाईँले कति उत्पादन गर्नुहुन्छ वार्षिक भयो भनेको म दैनिक अहिले त्यही छ छ किलो जस्तो एभरेजमा छ किलो जस्तो उत्पादन गर्छु हजुर प्रत्येक दिन निस्किन्छ हजुर म दसैँ तिहार केही पनि भन्दिनँ भनेपछि तपाईँको त त्यसै हिसाबले गर्ने हो भने त तिन सय पैँसठी दिनमा तपाईँले पाँचै किलो निकाल्नु भने पनि झन् दुई हजार किलो जस्तो वर्षको निस्क्यो निस्किन्छ बेच्नमा समस्या छैन छैन बेच्नलाई समस्या छैन म जस्तो मान्छे यस्तो चिज फ्याक्ट्री राख्ने दुई चारजना अर्को निक्ल्यो भने पनि मलाई समस्या हुँदैन लु भन्नु त लु नयाँ मान्छे आउन खोज्छ भने त्यसलाई अलिकति तपाईँ सिकाइदिनु त यस्तो धेरै मान्छे छन् हाम्रा नेपालीहरू विदेशमा गएर बसेका छन् दुःख पाएका छन् खाडीतिर बसेका छन् त्यो मान्छेलाई एउटा छोटकरीमा तपाईँ भन्नु त तपाईँ यदि गड चिज जसको धेरै डिमान्ड छ त्यो उत्पादन गर्न चाहन्छन् के काम गर्नुपर्छ कतिवटा सानन बाख्रा पाल्नुपर्छ कतिवटा कस्तो खालकोले कति दुध दिन्छ कति लगानी गर्दा तपाईँको मेसिनरी आउँछ कति लगानी गर्दाखेरि तपाईँले चिज निस्किन्छ कति लगानी गरेर तपाईँले नाफा कमाउन सक्नुहुन्छ छोटो भनिदिनुहोस् त लु छोट कर्मीमा भन्नुपर्दाखेरि बिसवटा पच्चिसवटा सामान गोठ राम्रो बिलको गोठ राख्न साथै चिज उत्पादन गर्न सकिन्छ यसमा समस्या भएन तर त्यो चिज उत्पादन गर्नको लागि सबैभन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा हाइजेनिक मेन्टेन्स हाइजेनिक मेन्टेन्स गर्न सकेन भनेदेखि वी कुडन्ट प्रोडक्ट चिज त्यस कारणले त्यो कुरोमा ध्यान दिनु पऱ्यो जस्तो अहिले मलाई सोध्नुहुन्छ भनेदेखि सबै यो फ्रेन्ड्सहरूको सपोर्टमा इक्विपमेन्टहरू यो भवनहरू मेरो चाहिँ साढे तिन लाख रुपियाँ परेको छ सबै फ्रेन्ड्सहरूले सपोर्ट गरेको पचास लाख रुपियाँ नभइकन चिज प्रोडक्स गर्न चाहिँ सकिँदैन इक्विपमेन्ट भवन यी सबै गर्दाखेरि अब मैले चाहिँ अहिले हजार रुपियाँ केजीमा चाहिँ ब्रिडलाई बेच्छु मेल ब्रिडलाई आठ सय रुपियाँ केजीमा चाहिँ फिमेल ब्रिडलाई चाहिँ बेचेको छु कति महिनाको चाहिँ रेडी हुन्छ त्यसको लागि यो आठ महिनादेखि एक वर्षसम्ममा चाहिँ उसले हिटमा आउँछ र बोका लिन सक्छ त्यो बेलाको बाख्री चाहिँ माउ चाहिँ तपाईँ आठ सय रुपियाँ केजी बिक्री गर्नु हजुर अनि त्यो बनाउने मेसिनहरू डाँडा डुडु गर्दा पचास लाखमा पुग्छ सबै अब एउटा कपको नै प्लास्टिककै भाँडा हो तर युरोपतिर चाहिँ प्लास्टिक भए पनि हाम्रो नेपालमा जस्तो हो त्यो जथाभावी प्लास्टिक युज गर्दैन रहेछ हाइजेनिक प्लास्टिक युज गर्दो रहेछ अहिले हात्तीलाई कुल्चिनुहोस् गाडीलाई त्यो टायर मुनि लगाएर कुल्चिनुहोस् त्यो फुट्दैन तर केवल आगोबाट चाहिँ जोगाउनुपर्छ त्यस कारणले त्यतिमा एउटा मान्छेले पचास लाख रुपियाँ लगानी गरेर बाख्राको चिज निकाल्छु भन्ने स्टार्ट गर्यो भने उसलाई चाहिँ त्यो पैसा उठाउन नाफा कमाउन कति वर्ष लाग्छ इन्भेस्ट मैले अघि पनि रिक्वेस्ट गरेँ यहाँलाई कम्तीमा सुफत मूल्यमा उसले ब्याजमा ऋण पाउने हो भनेदेखि अहिले राष्ट्रले घोषणा गरेको छ तिन पर्सेन्टमा चाहिँ ब्याज पाइन्छ राष्ट्रिय वाणिज्य वाणिज्य ब्याङ्क नेपाल ब्याङ्कबाट तिन पर्सेन्टको ब्याङ्क ब्याज र सत्र अठार बिस बाइस पर्सेन्टको ब्याज तुलना गर्नुहोस् त्यो पाउनु पऱ्यो उसले पाँच छ वर्षमा बेनिफिटमा जान्छ अब हजुरले त्यो फार्मबाट पाएको